Бааг чи ёс зүйн тухай хуулийн төслийг гэдэг хэлцэж байна. Монгол улсад 4232 э, төрлийн байгууллага за үүнээс 567 байгууллага бол дэргэдээ ёс зүйн зөвлөлтөд ажиллаж байгаа юм байна. Саягийн тоногийн өмнө хийсэн төрийн албаны зөвлөлийн даргын одоо тайлангаас харахад 225 мянган одоо албан хаагчдаас тайланд хугацаанд 415 албан хаагчид бол а ёс зүйн зөрчил одоо гаргаж энэ хариуцлагыг бол хүлээлгэсэн гэсэн юм тайлан сонссон. Тэгэхээр энэ 415 албан хаагчид энд ёс зүйн хариуцлага тооцсноор за энэ тоо нэмэгдснээр энэ иргэдийн бухимдал арилах уу? А энэ хариуцлагын үр дүнд төрд итгэх итгэл нэмэгдэх үү гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр би бол бодохдоо энэ жинхэнэ ажил хийж байгаа энэ төрийн албан хаагчдад бүгдийг одоо нялзаалгаа нялзаагаад энэ төрийн албан хаагчдын ёс зүй сахилах хариуцлагын асуудал гэж яриахаасаа илүүтэйгээр бид нар өнөөдөр яагаад энэ төрийн нэр хүнд ёс зүйн хим хэмжээ сахилах хариуцлага энэ асуудал маань өнөөдөр ингэтлээд ороодсон бэ гэдгийг бол үндсээр нь очиж үзэх шаардлагатай гэж бол ийм одоо цаг ирсэн байна гэж бол үзэж байна. Өнөөдөр олон одоо нийтийн энэ олон нийтийн бухимд бол энэ төрийн нэр хүнд за энэ төрд итгэх итгэл буурж ирсэн энэ үндсэн шалтгаан бол энэ бодлого боловсруулагчид мэдээлэлд ойр шийдвэр гаргагчдын буруутай үйл ажиллагаанаас бол шууд хамааралтай. Өнөөдөр энэ э, өнгөрсөн хугацаанд мэдээлэл доор нөлөө бүхий өндөр албан тушаалтнууд энэ боломжийг бол илүү их хүртэж ирсэн гэдэг нь сая нээлттэй сонсголоос э, бас маш тодорхой харагдсан. Энэ хөгжлийн банк, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн одоо хөгжлийн сан, нүүрсний одоо гээд энэ арт түмний өмч, баялагийг тийм ээ одоо өөдөө өнгөтэй бүхнийг цөлмсөн энэ бүх одоо асуудлуудтай улс төрд нөлөө бүхий этгээд холбогдож байгаа нь ер нь ёс зүгээс харилсан Ингэж хальж гимт хэргийн бүлэг одоо дээрмийн шинжтэй болж байгааг ер нь хатуухан улс хэлэх юм бол энэ улсаараа дүүрэн алдаа завхрал авилгад идэгдсэн ийм л дүр зурагтай бид нар сууж байна. Тэгэхээр ер нь төрийн албан хаагчдын ёс зүйн тусгал нь улсын хурлын гишүүд сайд дарга нар өөрсдөө Тэгэхээр бид өөрсдөөсөө үлгэрлэж манлайлах ёстой гэж бол би үзэж байна. Ер нь энэ хуулийн үндсэн үзэл санаач энэ байх ёстой. Ингэжээж л одоо бид бас энэ хуулийн төслийн зорилгод байгаа үр дүн гарах одоо тийм ихтгэл үнэмшил бий болно гэж бол би үзэж байгаа. Тэгээ энийг энэ үзлээ одоо юу баримтлалч гэсэн бас батлаж байгаа нэг судалгаа бол энэ манай улсын хурлаас одоо явуулсан ард иргэдийн дунд явуулсан байж байгаа энэ зөвлөдөг санал асуулгад оролцогчдын 87.9% нь мэрэгсэн одоо төрийн албан агчид мэдлэг чадвар дээр суурилсан улс төрөөс ангид байх асуудлыг бол одоо хүндэж ингээд судалгаанд оролцсон байж байгаа. Энэ дээр бол бид нар бол одоо үнэхээр одоо дүгнэлт хийх нийтээрээ дүгнэлт За багийн Батмөрг шүү. Ажлын хэсгийн ах За өнөр үлэр гишүүн бас маш чухал асуудлыг хөндөж гаргаж ир тавьж байна. За энэ бол үнэхээр одоо анхаарах хэвээр асуудал. За энийг одоо улс их хурлын дарга энэ асуудлыг одоо анх судалж гаргаж тавьсан. Тэгээ захирамж гаргаад дөрвөн гишүүнтэй одоо бүрэлдэхүүнтэй юм ажлын хэсэг томилсон. За томилоод их хурлд одоо өргөн барьсан. За ажлын хэсгийг одоо надаар ахлуулж байгуулсан. За бидний ажилд бол байнга тусалж ярьж дэмжиж эрдэмтдийн багийг одоо энд бас цуглуулж ярьж дэд ажлын хэсэг 15 удаа оролцсон. За энэ дээр бол яг одоо сая өнөр бол гишүүнээ хэлж байгаа энэ асуудлыг одоо гаргаж ир тавьсан. Тэгэхээр <clears throat> энд бол их олон талаас нь бид нар бол авч үзсэн. Ер нь бол энэ одоо эрдэмтдийн гаргасан судалгаа байна л да. Тэгээ энэ судалгаан дээр одоо юу гэж гарч ирж байгаа нэхээр энэ энэ хуулийн одоо амин сүнс нь бол ёс суртахуун ерөөс аливаа хуулиуд юм. Э, ёс суртахуунд бол одоо ямар хамаарч яах гэхээр зэрэг энэ ёс суртахуунтаа хүн гэдэг чи одоо юу гэхээр ийдэг байдаг, шудраг байдаг, эр зоригтой байдаг. За тэгээ цаашаа элдв бусын одоо үүрэг хариуцлагатай одоо байдаг жудагтай, нийт сэтгэлтэй, нийтж тусрахаг, төвчээртэй, өгөөмөр сэтгэлтэй гэдэг ингийг олон байгаар энэ эрдэмтэд тодорхойлсон байна. За энэ дээр одоо хумсрын дороотл гэдэг юм бол одоо бидэнд бол байгаа юм л да. Тэгээд бүдүүлэг зан гардаг, шудраг ус байдаг, шуналда ирээ зэргүй ирээдүйдээ итгэх итгэлээ алдаа алдсан хариуцлагагүй харгас гэрсхий болох итгэл явдаг хуурам мэхэлдэг хуваа хичээдэг нэр хүндээ алддаг хоёр нүртэй тэсвэргүй хагард өсгдөг болно болохгүй гэсэн сонголтын одоо буруу хийдэг сонголтуудыг ийм юм бол манад одоо аав нэхэр байгаа штэ тэр албад ер нь Монголд аяар болоо гэж. Энийг бол нөө шатыг дээрээс нь цэвэрлдэг гэхээр төрөө төрөө алуунаас эхэлье. Энэ жишгийг тогтооё. Энэ жишг маань бол Монголын одоо бүх алба хашиж байгаа хувийн гэлтгөө төрийн бас байгуул бүх юм жишг болох ёстой гэж. Улсын хурлын гишүүд одоо төрийн энэ төр албан тушаалтнууд одоо хүлээлт хариуцлага хүртээнд ингээд ороод орцол явж байгаа юм л да. Тэгээ ингэж хийсэн юм аа. Тэгээд одоо энэ дээр бол бид нэр их ажилласан. За энэ яг өөрийн чинь хэлж байгаа та одоо бид нар одоо санал нэг байгаа. Энэ олон улсын туршлагуудыг одоо судалсан. Сингапурын туршлага, Өмнөд Солонгос, За тэгээд хятадын туршлага байна. За тэгээд одоо юу байгаа? Европын холбооны улсуудын туршлага, Америкийн туршлага гэдэг маш их олон туршлагуудыг одоо судалж ингэж гаргаж ирсэн юм аа. Тэгээд ер нь бол энэ дээр бол бас тодорхой өөрчлөлтүүд гарна гэж ингэж одоо ойлгож байгаа. Өөрөн чи ярьж байгаа одоо хэлж байгаа юу та бол санал нэг бол байгаа юм аа. Ер нь бол тодорхой үр дүн гарна гэж одоо ойлгож байгаа. Товч хэлэх За манай ажлын хэсгийн гишүүдээс бас ярьж олон. За 80. За 80 алтан зул доктор хариулъя. За оюун болон гишүүний асуултанд харуулъя. Өнөр болор гишүүний уучлаарай. За э, яхаггүй төрийн одоо улс төрийн албаагч улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, сайдууд За өмцөөллийн цэцгийн гişүүд гээд төрийн өндөр албан тушаал, түнд адилхан албан тушаалтнуудын асуудал орхитлоо гэд иргэд бас бусад төрийн албаа шүмжилдэг. Тэгэхээр манай хуулийн үйлчлэлд